Bëni kujdes që të gjithë! A? Wow! Wow! E dija që ata po na prisnin neve Ke të drejtë Prit pa, ku është Ivi? Nuk e di se kush je, por faleminderit që shpëtove Ivin. Hëh! Ju nuk mund të përballoni situata të tilla, sa patetike. Hëh? A nuk mund të përpiqesh të jesh pak më i sjellshëm? Të paktën po sillem më mirë se një grup amatorësh. Çfarë? Përse nuk prezantoheni si fillim me njëri-tjetrin? Nuk ka nevojë për prezantime boshe kapitenja e Kalorësve të Kuq. Unë kam dëgjuar tashmë për ty dhe grupin kërkimor. Atëherë prezantohu tani. Emri im është Edi, unë jam një inxhinier që studioj në NASOC. Demonët vazhdonin të fusnin hundët në punët e mia, kështu që unë tregohesha vigjilent që ata të mos më pengonin. Domethënë armiku ynë është edhe armiku jot. Edi, atëherë bashkohu me ne. Ne jemi në një rrugëtim për të mposhtër demonët dhe për të shpëtuar priftëreshën! Elsord, si mund t'i besosh fjalëve të atij kur ai nuk ka dhënë asnjë provë deri tani? E po ai të shpëtoi, Ivi, kështu që do të thotë se nuk mund të bëjë ndonjë dëm. Që nga mënyra se si flet, ka filluar që tani të bëjë dëme. Nuk e bën njeriun mënyra se si flet. Çfarë the ti more debil? Epo mirë atëherë unë do t'ju ndihmoj që të luftoni kundër demonëve. Në rregull! Shumë faleminderit! Ti do të jesh një ndihmë e madhe për ne. Pra, ti the që demonët fusin hundën në punët e tua, apo jo? A është kjo arsyeja e vetme që ti do të bashkohesh me ne? Dhe çfarë pastaj? Ju mendoni se unë kam një motiv të fshehtë? Meqenëse kemi një rrugë të gjatë për të bërë, unë them më mirë që të prezantohemi gjatë rrugës. Mendoj se duhet të të kisha falenderuar siç duhet që në fillim që shpëtove Ivin. Mendoj se duhet të të njoh më mirë, Edi. Po, kështu them edhe unë. Nuk e mendoja që demonët do të na prisnin deri atje, ne duhet të jemi më të vëmendshëm herës tjetër Elsord. Jam dakord me ty, po të mos ishte Ajshe, me shumë siguri do të ishim poshtë rrënojave. Oh, ëhm, ëhm, si një festë magjishtare shumë gjeniale, kjo nuk ishte asgjë për mua. Nga këtu shtegu ndahet në dysh, çfarë duhet të bëjmë ne tani? Besoj se mund të ketë një kurth përpara. Në këtë rast ne duhet të shkojmë në të dyja drejtimet. Do të thuash që do të ndahemi? Sori ka të drejtë. Do të jetë e disfavorshme që një grup i madh si ne të lëvizë brenda një shpelle të ngushtë. Pra në këtë mënyrë djema unë do të shkoj me Ivin! Atëherë nuk ka zgjidhje tjetër. Unë do të ndjek motrën. Raven, do ta drejtosh ti pjesën tjetër të grupit? Sigurisht, Elsord. Prisni, do të vij dhe unë me ju. Në fakt, le ta bëjmë Edin që ta ndjekë grupin, dhe ti mund të më ndjekësh mua dhe Çangun në këtë mënyrë. Ëh? Le të shkojmë, njerëz. Në rregull. Nuk do të jetë dhe aq e lehtë sa e mendoja. Por përsëri, kjo është ajo që e bën këtë sfidë tepër të bukur. Mos u shqetëso, unë do kujdesem për gjithçka. Thjesht bëhu më i fortë, në rregull? Ah, moj motër, ti gjithmonë më trajton sikur të jem një kalama. E po je vllai im i vogël në fund të fundit, prandaj të trajtoj si kalama. Hë. U bë shumë kohë që nuk kam qenë këtu, kështu që ju lutem qëndroni vigjilentë. Unë nuk po shoh ndonjë demon këtu përreth. Demonët nuk janë problemi i vetëm, djema. Elu u dobësua pasi priftëresha e ujit u rrëmbye. Kështu që fatkeqësi natyrore të çuditshme kanë ndodhur. A nuk është kjo një parandjenjë? Hmm? Çfarë ke Rena? A ke ndonjë gjë për të më thënë? A je e zhgënjyer që je ndarë nga Elsorti? Unë e zhgënjyer? Çfarë thua kështu? Jam vetëm e shqetësuar se ai debili do shkaktojë telashe. Ti e di se si akuzon verbërisht sa herë shikon një demon ai. Këtë herë ai është me Elsis, kështu që ai do të jetë mirë. Kur ai debili të jetë me Elsis do jetë dhe më i emocionuar. Duhet të jemi pak më të ftohtë që ai të marrë veten. Prit edhe shiko. Herën tjetër e fita ku do jam mbanë, ndërkohë që unë jem sipër ujëvarës. Ha? Çfarë është kjo? Pikërisht për këtë po habitem. Mendoj se niveli i ujit po rritet. A mos vallë Çang, Aisha? Ha? Prisni pak. A po dëgjoni diçka? Ë? Çfarë do të thuash? Bëni kujdes që të gjithë! O, oh, plako, sa afër ishte! Nuk e mendoja se do t'ishte kaq e rrezikshme këtu. A mendon se kjo është një kurth nga demonët? Ndoshta kjo është sepse El u bë më e dobët. Për sa kohë që priftëresha është në robëri, këto fatkeqësi natyrore do të vazhdojnë të ndodhin. Atëherë ne duhet të mposhtim Renin dhe të shpëtojmë priftëreshën! Po të mos ishte ajo me shumë siguri do të kisha përfunduar keq, ëh? Ëh. A ke ndonjë gjë për të thënë ti? Sa i bezdisshëm që është! Faleminderit që më shpëtove, Aisha. Ne për pak ishte duke na kapur rryma e ujit. Falë Renës që e dëgjoi dhe u tregua vigjilente. E drejtë. A është kjo pjesë e fatkeqësive të çuditshme natyrore për të cilën Chang na tregoi? Dhe është më e rrezikshme nga se e prisja. Nëse ne shpëtojmë priftëreshën, gjithçka do të kthehet në normalitet. Hm, me shumë mundësi, po. Ah, ah, oh, Raven! Mos e vrit mendjen, nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Ah, he, he, he. Duket se gjithçka po shkon sipas planit Ren, por grupi kërkimor është ende në rrugën tënde. Pra Skar nuk mendon se do të humbasë unë apo jo. Hehehehehehehe Ti je shumë paranojak Por në atë grup është edhe djali i Helputit Ata do të bëjnë gjithçka që munden për të prishur planet tona Kështu që mos e humb vigjilencën tënde Duhet të jesh vigjilent sidomos ndaj kalorësve me flokë të kuqe Ti po shqetësohesh për gjëra të parëndësishme Çfarëdo që ti të thuash Unë do t'ia hap vetë varrin atyre! Shumë mirë! Përgatitja në këtë anë është pothuajse e përfunduar. Rituali për të ringjallur zotin e demonave do të fillojë së shpejti. Atëherë mendoj se Elrios së shpejti do t'i vijë fundi dhe as Eli nuk mund ta shpëtojë këtë gjithashtu. Heheheheh! E po shumë mirë atëherë! Po pres që të mos bësh asnjë gabim! Ky tempull i ujit do të jetë vendi i cili do të takoni fundin tuaj. Grupi kërkimor i Elit më në fund mbërri në tempullin e ujit. Por fatkeqësisht tashmë demonët pushtuan tempullin gjithashtu. Kur beteja kundër demonëve po agravohej si situatë, një figurë misterioze na bllokon rrugën. Herën tjetër në Elsword, sulmi kundër demonëve, episodi 3, Tempulli i Ujit. Të gjithë ju, faktikisht unë